ايه يعني وراك وراك وراك واحد على التله ايه يلا تيم يلا منور منور منور ليه ليه ما اشوف شيء ليه ايه لا يعني ليش وين حمزه ما شاء الله هذا السلام عليكم حمزه حمزه لفهم تعال معي علوبي بس عندي النيل شبكه والله عرفت وين وين اشاره انمي Enemies ahead! Ooh. Nasıl salak? واحد واحد عاش عاش في واحد فوق اثنين عادي دمك فيني صبرنا حمزة واحد جاي من برا حمزة هذاك دم موت موت موت عندك دم دوس هذا قدر دم I got supplies. هدي خليهم ينزلوا حمزة في واحد بره في واحد بره واحد بره لاعب Form up on me. Let's go. Let's go. on me. Someone's on me. One وجه الدم طلق طلق ما عندي ما عندي انه طلق اخضر بني حي الله ما عندي يعني لا اخضر ولا بني وزي شيء جنس عندك طلق في ناس يسار فلير مول نمو بلا عبد الله أنا نسلا غير بكري. Знаешь, что again la